maanta halkan waxaannu ku soo dhoweynaa farxadda xildhibaan axmed guredheere murashaxa golaha deegaanka berbera axmed jaamac cali guray oo ku magac dheer axmed guri dheere iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa socdaal ku tegey deegaano badan oo ka mida ah gobolka saacil socdaalkan ayaa ah mid ay ku wacyigelinayeen qaadashada kaarka codbixinta oo dhowaan ka bilaabmi doona deegaanadan murashaxa ayaa intii ku guda jiray socdaalkan wuxuu cagta dhigay deegaano badan oo ay ka mid yihiin cadaadley galka bagaan dariirey darimara iyo biyo fadhiisinka odayaasha waxgaradka haweenka iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanadan ayaa ahaa kuwa safaf ugu jiray soo dhoweynta murashaxa golaha deegaanka berbera axmed goridheere iyagoo caleemo qoyo watay kuna dhawaaqaya ereyo soo dhaweyna waxayna codsi dheer ugu sheegeen inuu noqdo mid ka turjuma baahiyaadkooda aasaasiga ah una bedela xildhibaanadii hore haddaba murashaxa ayaa ugu horrayn cagta soo dhigay degmada cadaadley waxaana isqabsaday durbaanka iyo shacabka waxaa xigtay soo dhoweynta dadka ku dhaqan degmada cadaadley aqoon-yahan haween iyo dhallinyarba halkan waxaanu ku soo dhoweynaa farxadda xildhibaan axmed guredheere inaannu maanta degmada cadaadley ku soo dhoweyno oonu hiil iyo hooba isla garab taagno kana sharaxan degmada berbera oo aan anigu beriga hore xildhibaan ka sharaxnaahayo laakiin ay mari weyday waxaa leeyahay xildhibaan dadkan way ku taageersan yihiin waanay ku iraantay haddii allayna gaadhsiiyo naftu ayna hayso ku soo dhowow saaxadda iraantay hawshan halkaa dadkan waa xaggaaga uun marka waxaan ku leenahay kaadharhka qofku horta wuxuu wax tari karaa ama uu inaantay cid taageeri kara marka horta mindida lama gowraco hadda mindi sidan kaarhkan waxa weeyaan waxaa la ysku xadaa ama la ysku qaadaa ama adduunka oramiyo ama iskuul baa la keenaa meesha oo lagu gurtaa soo maydaan garan waxa weeyaan niyow dadka idinla waa laydinla baryayaa waar kaarka qaado waar kaarka qaado waar hebel hanaga taa waxaa ayuu leeyahy qofku wallaahi intay halkaa taagan tahay inaanu weligeed aynahaa ruu ummaddan waddanka ku noole marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa in haddii alla yidhaahdo kaalarka aynu qaadanno wuxuu shan iyo toban jir ka gaadhay waxa weeyaan degmadaas saaxila waa inay kaarhka u doontaan halkii kaarhku laga qasiinayo insha alla asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa murashax xildhibaan gole deegaan axmed jaamac axmed guridheere oo ka sharxan golaha deegaanka ee degmada berbera ee gobolka saaxil halkan waa degmada calaadley iyo nawaaxigeeda xildhibaanku wuxuu noogu yimi maanta maxaa sidii kaadhaka loo qaadan lahaa inuu nagala shaqeeyo iyo wacyigelin waanuu ku mahadsan yahay dadka deegaanka iyo gobolka saaxiilba waxay u diyaar yihiin inay maxaa kaadhka qaataan ciddii aan doorkii hore qaadan iyo ciddii cusubee iminka qaangaadhiba xildhibaan murashax axmed jaamac axmed guradheerena waan ku hambalyeenaynaa codkana waan siinaynaa soo maa Ehm, sidoo kale eh, waa xildhibaan gole deegaan oo la wada garanayo eh, deegaankana maxay tay eh, ugu cadcad xildhibaanada gole deegaanka ee ka murashaxiinta ah ehm, xildhibaanku siduu noo sheegi doono insha allah ballanqaadkiisa iyo waxyaabo qaban doona way noo dambeeyaan laakiin maanta waxa uu inoogu yimi oo keliya waxa weeyaan sidii kaarka loo qaadan lahaa taasna waan ka aqbalnay haddaanu nahay deegaanka cadaalada iyo nawaaxigeeda waanu mahadsan yahay maanta waxaan halkan ku soo dhawaynaynaa ehm, axmed axmed guradheere oo ka tirsan golaha deegaanka oo ah oo ka soo jeeda degmada saaxil halkaasoo aanu ku soo dhoweynay soo dhaweyn ballaadhan oo aanu ah dadka hormuudka ah ee ugu cadcad golaha deegaanka ee degmada berbera waxaan leenahay kii doorashada ku guulaysta ilaahaya kaa yeelo <laughs> xildhibaanka ka soo jeeda golaha deegaanka ee berbera codkana waanu siinaynaa haddii ilaha yidhaahdo laakiin xildhibaanka dee waxbaa looga baahanya oo looga diyaar yahay kuwii hore kale ayaana nugu noqon qaar horeana cadibay oo codkayga dhaxan nugu laysaa meelahan aanu tagno laakiin waxaanu doonaynaa inuu noqdo garab ka mid inuu ogaado inay garab ka mida oo reer cadaadlaya ay codka geeyaan saaxil geeyaan sidii looga baahnaa baan uga diyaarnaa kuwii hore kale hadday nagu noqdaan dee codkaasuu naga khasaaraya baanu isleenna iminkana waxaan leeyahay ha la qaato kaadharka dadka maxaan idhahdaa hore aanu qaadan iyo kuwa qaangaadhay iyo kuwii maxaan idhahdaa ay ka lumeen iyo kuwii ka maqnaa berigii hore intuba kaarka inay qaataan waa muqadis kaarka ha la qaato saasaan u baahnayn kaarka la qaato codkana markaa uu heli doonaa xildhibaanku madaxshaxa ayaa dhankiisa aada uga mahad celiyey bulshaweynta degmada cadaadley kuna adkeeyey qaadashada kaarka codbixinta una shaaciyey muhiimadda uu leeyahay kaarka codbixintu xaqna u leeyahay muwaadin kasta inuu qaato bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaan bulshada cadaadley ee degmada cadaadley qadiimigaah ee facaweyn waxaan maanta u soconnaa may ahayn hawlka hambeyn iyo hawshaa umaanu soconnay maanta waxaanu u soconnay wacyigelin haddii ilaahay qadaro goobo badanna waannu maraynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaanu u sheegaynaa in dadku inay kaadharkii qaataan wixii aan qaadanin inay qaataan wixii qaangaadhi ay doontaan wixii hore u qaatay qaatayna kaadharkoodii xafitaan taasaa nin waliba gobolka iyo degmada iyo meeshu ka soo jeedaba wax ugu tarayaa cid allaale ciddii uu doonayana ugu hiirinayaa oo uu ku dooranayaa marka waa aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida ballaadhan ee quruxda badan ee sharafta badan ee aad noo soo dhowayseen maanta ballanqaadka dib aynuu dhiganno aad iyo aad baanad u mahadsantihiin aad baanan idinku mahadnaqayaa odayaasha waxgaradka dhammaan aad baan idiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib wuxuu soo jahaystay u tuulooyinka biyo fadhiisinta ilcarmo galka bagaan dariday iyo darimara dadka degan deegaanadan waa dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley walow haddana waa dad ku wacan soo dhaweynta oo saacada ka hor ayay safafsi galeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan xildhibaan axmed gurey goobtan ilcarmo waxaa weeyaan asalaamu calaykum axmed jaamac axmed guradheere waxaanu ku soo dhoweynaynaa magaalada ilcarmo xildhibaankaa dada yar le kadib wax kala wacdigelinaya hawl kale ma jirto waa kaarka si loo qaatown asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaanu kusoo dhoweynaynaa halkaa xildhibaan axmed guradheere markaa waxaanu leenahay soo dhowow aad iyo aad adaanu kuu soo dhoweynay soo dhowaanu kuleenahay soo dhowow hambalyo hambalyo aad iyo aad tuulada dhagaxdee ayaanu ku soo dhoweynay xildhibaanka axmed guradheere iyo axbaabtiisa karaamaysan waa soo dhowaynaynaa qariyadda dhagaca ayaan ku soo dhowaynaynaa sidaa darteed waanu heeganahay ugu heelannahay ayaanu ku karaamaynaynaa ciddii loo coday inay soo dhowaynaynaa madaxdayadii guurtadayadii iyo axbaabtaydaba soo dhowaynaynaa kuna salaamaynaa boqolkiiba boqol sagaal iyo sagaashan magaca ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaan eh, dadweynahan eh, deegaankan ilcarmo eh, hooyooyinka haweenka odayaasha iyo akhyaarta iyo guddoomiyaha aad baan kuu salaamaya waxaanan idinku mahadnaqaynaa soo dhoweynta ballaadhan ee noo soo dhoweyseen ilaa saaka noo taagnaydeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan maanta u soconnay kaambeyn may ahayn haddii ilaahay ka dhigo howlihii waa dambeeyaan laakiin se u kala horreeyaan baynu u kala qabsanaynaa haddii ilaahay qadaro maanta horta degmo weliba waxay maanta inay isku tiirsanaato isku tishato ayaan rabnaa oo kaadhkii la qaato oo laysdiiwaan geliyo oo aan la dhayalsan oon laga habsaamin ayaanu maanta u soconnaa wixii hore u qaatayna inaanay ku noqnoqonin wixii qaangaadhay ee iyo wixii ka habsaamayna inay u soo degdegaan oo ay qaataan waayo degmadaa ugu hiilinaysaan xildhibaankaa doonaysaan idinkoo hor iyo xalaala ayaa ugu hiilinaysaan haddii ilaahay qadaro inaynu iswacyi gelinno ayaannu maanta u soconnay dee sida aannu idin soo gaadhsiinay haddii ilaahay ka dhigo dee degaankuna hayswada gaadhsiiyo in allaalay intii qaangaadhay kaarhka ha qaadato intii ka habsaantana kaarhka ha qaadato markaasaa degaankii iyo doonaysa aad u hiilinaysaa ood u qabanaysaa maantana dee waxaa loo wada ordaya waa garanaysaana dee idinkan kala dooran doona dadka haddii ilaahay qadaro umaan socon dee anigu doorta iyo saa ii yeela laakiin horta kaarhku waa muhiim waayo dee dad muwaadin de qof waliba diyaar wuxuu yahay inuu waxna doortona la doorto kaarhka ha la qaato kaarhka ha la qaato ha lagu dadaala haddii ilahay ka dhigo warkaana laysuda gaadhsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu cagaha soo dhignay tuulada biyo fadhiisinka waxaana ugu horrayn ka hadlay guddoomiyaha tuulada kuna baaqay inay qaataan kaarka codbixinta bismillahi raxmaan raxiim marka koobaad horta waan idin soo dhaweynaynaa qolidin socodkaanoo timeertu si fiican baan idin soo dhaweynaynaa halkaa timaadeen waxa weeye waa gurigiina iyo degaankiina weeyaan meel kale maaha ujeeddada qura ee maanta loo soconayaa ma aha hebel doorta iyo hebel doorta waxa weeye horta kaarhka aynu qaadanno waxaana dhammaanteen haddii aynu nahay degaanka biyo fadhiisiga iyo cidda kale aynugu soo kororhaba shayga qurahee maanta aynu soconayno dantii waxa weeyaan inaynu kaarhka qaadanno qof ilaa kaadhihi ninna waxba tarmaya xisbina waxba tarmaya hadhowto degaan ahaanteena iyo dadmadeenuba waxay ku xidhan tahay kaarhku aynu qaadanaa arrintaas amaynu ka ballamana soo diyaar looma ahadhanka kale musharaxa golaha deegaanka berbera axmed jaamac cali axmed goredheere oo isaguna dhankiisa kala hadlay ayaa yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idiin salaamayaa sida sharafta le noogu soo baxday inaad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baa ugu mahadsantihin horta maanta umaanu soconin kambayn iyo madoorta waxaan u soconay maanta sidaan horta dee dadkii ula mid noqon lahayn ee degaankii aynu ku suntanayn uga muuqan lahayn inaynu horta kaarhkii qaadanno oo aanaynu berritole isku cilkaambiine ninkii aan qaadanin horta maanta ha qaato muhiimaddu waa intaasun inaan iswada gaadhsiinno nin allaale ninkii qaan gaadhay waa inuu kaarhkii doontaa halkaasaana laguugu keenaya qaado ciddaa doonta u codee qof allaale qof aan leenahay qofkaasoo qofkaasaad u qasbantay ma jiro qof aan leenahay anaad ii qasbantay ii codee ma jirto nin walowba ninkii aad istidhaahdo waxbaad bidaysaa berri toole ugu hiidi muhiimaddu waa intaa in badan baa waxqabad laga sheekeeyey in badan baa laydiin soo sheekeeyey doorasha waa doorasha ma garatay laakiin horta ilaahay baa dooray horta ilaahay haynoo dooro laakiin muhiimaddu waxa weeye waa niyo kaarhkaa ha la qaato ha la qaato ha la qaato aynu dad iska dhicinna ha la qaato degaankaynu ku suntanayna aynu ka muuqanno halkan waa laga baxay muuse cabdullo midaa baxay nin wuxuu u ololaynaya kaadhka ood weyne ha la sito ninna wuxuu leeyay kaarka ood weyne ha la soo beddesho waa macno dar halkaynu ugu suntanayn dadka magac dhanoo habrinsleela baynu ka soo jeednaay ma ood weynaynuugu suntanna ma burcaynuugu suntanna dee reeraa inoogu suntan reeraa inoogu suntan ood weyne waa ardaaya habaryonisa burca ardaayaa ku suntan musaabdallo berberaad ku suntanayde meeday berberi muhiimaddu waa intaa aynu ka arka u doonaynaa horta aynu garanno halkaynu ku suntanay ninkii ood weyne ka qaatayna ood weyne waa la bedelayaaye ha iska soo bedelo saaxil ha u soo bedesho bartaynu ka soo jeedna waa bartaa halkaasaynu leenaynu u noqonaynaa niyo marka nin walowba ninkaad maanta istiraado waxbuu qabanayaa dee dooro lixdii kilomitre jarato ayaa weli baahideedii muuqataa maxaa xanili berbere waa tay inaa cidin wadamitrirka ka dhigay laamid ahe kilomitr weeya wuxuu dhisay ee la buunbuuniyo la macaaneeya waa hal kilomitr ta ugu badan waa laba kilomitr berberintii legta wayn isla wada naqaano maxaa lixda kilomitre jarato ah. cirka saalis ka dhigay haddaba raggii ka soo bixi lahaa way iska tegeen mana gaadhayna annaku wallaahi raggii soo maray meesha ah. anu waan caqliyaystay berberaa caqli baan lahaa maalintaan karaamada ku lahayn ma garata haddaba karaamadaaynu soo ceshano cutub celiyey hmm. ragga maanta annaga naga dheg hadlaya hmm. ee nin waliba intuu marisa soo sharxo odhanaya inay hebel baan ahe halay door inay hebel baan ahe waan idin wanaajinaya بسم الله الرحمن الرحيم رجع ما أنت أنا أبكر لوجا إيه دور الشدة وطاع قرك الصباح صباح أنا واين ما ضيدي وأنا كوكل صون وحاسان ولين كان إياك كله إياك صوص iyo afarta xildhibaana imika isdaba socdaa mid walba allaha soo saaray waanu soo saarayna mid walba waanu garab taagan mid waliba waa inankayagii laakiin hooyooyinka markaanu nahay innagaa idin dhallay innaga idin hooyaa waxaannu ka ooyaynaa magaaladayada magaaladayadaa halkaasahee santarkaa eenu saaka qofka yaga xanuunsada gaadhi kale u dalbanayno ee u ooyayno ee cadaadle u doonanayno ee godi u doonanayno ee intaa inankaasu sheegay ee yar ee halkaa taal waxba laga qaban waaye haddaanu hooyooyinka nahay waa ka xunnay waa ka xunnay nimanka xusbiyada doonaya inan walba waa ayeydii waa walaashii waa hooyadii idinkala godbin mayno waa inan hebel idin odhan mayno codka waa idiin qaybinaynaa waa idin jecellay laakiin lugtii hore ha laga gudbo ha laga gudbo anigu waxaan leeyahay ha laga gudbo dalku halka u guurayana ha la ogaado halkaasaad tegaysaan biyo fadhiisiga tegi maysaan adamayna iman maysaan halka keliya aynu wax ka nahay baad tegaysaan halkii aynu wax ka ahayn ninka wax ka soo saarow annagaad wax noo tartay inankayga inankiisaad waxu tartay inantayda inankeedaad waxu tartay adigaa wax taransaday halkaa mid ahaynu u guurayno oo aynu u soconayno xidigaa shantaa dumarkuba waa yaqaaniin rag iyo dumar aqoonta nin walba intii alla u geliyo dhulka ku jooga waar dumu fakera isku noqda doorashadu hal qof weeye hal labaad weeye ina taacmaanu doonayna ka kaleanu doonayna nin waliba waa inanka yagii waa idiin qaybinaynaa idin kala riixi mayno allah idiin soo saaro laakiin waxa inoo ballana haddaan noolaado oo xusbiga soo baxo habarta halkaa ka hadlaysaa ballan waxaan ku qaaday raggii hore waan ka hadhaya inaanan idinka hadhin berbere gudaheeda idinku imaado sidaa iyo asalaamu calaykum baan